иә иә анау телефоннан жаман қорқады бұлар жоқ қорықпаңдар иә бері шықсаңдаршы міне мынау еңбекші қазақ ауданының прокуроры Э, анау ішке кіріп емес далада қабылдап тұр мейлі қалай қабылдасын жоқ сіз ішке жалғыз бір адамнан кірмейді кеше бұларды далада қабылдап тұрсыз кеше кешке жақын сіздің прокурорларыңыз сүйретіп жүргені бар мына жерде болды жанжал жанжал емес тыңдаңыз болды тыңдаңыз қарғаймын мен тағы сізді мына адамның мынаның балтабай асылбаев қалай өртеніп өлді ана жерде коттедж шашымен солай өртеніп өліңдер тоқтатыр болды бітті қарғыс бітті болды мен айтайын әңгімені сіз тыңдамайтын сіз кімсіз жоқ неге біз жоқ мені тыңдамайсың ба сіз тыңда сіз қанша рет қабылдадық ә, тыңда міне прокурорның түрі жоқ мен сізбен сөйлесеміз міне прокурорның түрі айтам мен неге айтпаймын менің таңдымда ешкім қарамағандықтан анау жоғары прокуратурадан келіп міне қылмыстық дегенде жоғарғы прокуратурада тыңда е не деп тұрсыңдар е сен не деп міне прокурор мынаған қазір не беріп тұр міне мына мына прокурорға звонда деп тұр бір жаққа тоқта көрдіңіз ба істеп тұрған міне түсіріп ал мынаны деп тұр қарғаймын сен қарғыстан неге қорқасың сендер қарғыс атқансыңдар неге қорқасыңдар сендер қарғыстан егер таза болсаңдар таза өртеніп өлесің егер осы мәселені шешпесең сендер құдайдың о дүниеде өртке түсесіңдер не өртеніп өліңдер өліңдер неге өлмейсіңдер неге өлмейсіңдер неге сендер мына мына адам өртеніп өлді коттеджде иә е? не деп тұрсың сен не деп тұрсың сен не деп не деп сен кімсің сен кімсің далада қалай тұрсың сен ұялмай қалай тұрсың мынау мына міне ана ана кәрі адам ана қандай жасы келген ана адам қанша күн болып жүргеніне енді келіп ей ол кісі мектеп мына үйінің проход жоқ проезд жоқ алып келіп беріп тұр автордан жауапты алып келіп беріп тұр енді асылбаеваны ешкім кіргісі келмейді жоқ қалай кіргісі келмейді жоқ далаға шықсаңыз тыңдаңыз ал тыңдаңыз неге қорқасыңдар сендер жоқ телефоннан неге қорқасыздар жоқ көп байып күндіз тосыңыздар біз сізге кешке жақын микрофонменен жаңағы э, қадағалаушы ешенғалиевпенен процестен келгеннен кейін өзіңіз жоғарғы прокуратураға келіспей ақ сізді сот орындаушы э, жаңағы прокурор э, және үшеуі бірігіп менің дүниемді алуға акт жасауға көмектесемін деді жақсы сіздің жаңағы сот орындаушымен қарым қатынасыңызға жеке қарым қатынастарыңызға сіздің сот болды ғой дұрыс па сіз айттыңыз сот орындаушы қылмыс бұл жерде қылмыс үйіңізді ұрлады ма сот орындаушы жоқ жоқ енді арызданбайсыз жоқ олай емес жоқ мүлкіңді алып кел десейші жоқ мүлкі жоқ мүлкін сіздің мүлкіңіз бар қылмыс қой бұл жерде қылмыс болса арыз жазыңыз жоқ арыз жатыр ғой іс іс алдын ала тергеу жүріп жатыр алдын ала тергеу жүріп жатыр тұрыңыз иә тергеп жатыр жақсы тергегенде қанағатсыз ба тергегенде тоқтаңыз тергегенде енді менің немді мен барын бар жоғын жоқ деп алуым керек қой ол сот орындаушы өзі акті қойып менен менсіз алып кетті ғой енді маған соны тапсырсын жоқ қой мүлік жоқ мүлік қылмыстық саясында неғып жаңа қылмыстық саясында аясында қылмыстық жасап бұл алып мен дүниемді маған бермей басқа біреуге әй біреуге берді ма бермеді ма мүлікті алып келсінші қазір алып келсін мүлкім мүлкін таптырып беріңіздер болды мүлік мен ойбай мусор шығардым дейді қалай қалай ей ей менің ей бұл сот орындаушы емес мына жерде іс жатыр қылмыстық іс алдын ала тергеліп жатыр неге сендер е прокурорсыңдар ма жоқ кімсіңдер е сен сот орындаушыға сот орындаушыны шақырып осы жерде қанша сөйлесіп жатыр ғой қанша ол айтып тұр жоқ мүлкі деп тұр жоқ деп тұр ал енді прокурор оған айту керек қой қай болған э, оқиға бұл өткен ғасырда болса да жоқ деп тұр ғой бұның мүлкін мен алып кеттім жоқ деп тұр болды енді қылмыстық іс қозғағанда ол қылмыс жасаған жоқ деп тұрсың ба сонда сот орындаушы қылмыс жасаған жоқ деп тұрсың әй алып кетіп біреудің мүлкін жоқ деп тұр ғой ал маған не істейсің деп тұр ол мына прокуратураға келіп айтып тұр ол не істейсің маған деп тұр мен мынаны тонап кеттім болды мүлкі жоқ деп тұр ол сөйтіп айтты ма айтты мына жерде келді айтты иә тонап кеттім тонап кеттім деп ол өз ісімен мүлік жоқ деп тұр ол тонамағанда не істеді жоқ видеосы бір нәрсесі бар ма ол кінәсін мойындап тұрған бар ей өткен жолғы анау міне қазір мен неге асылбаеваны тонап кеттім деп айтып отыр ма тонап кетпегенде сіз оның мүлкі жоқ деп тұр ол жоқ тонап кеттім деп тонаған ғой ол енді айтты ма сот ә, ана жерде актісі жатыр и демеңізші тәте мен саған тағы да қайталап айтамын мен саған қайталап айтамын ана жерде актісі жатыр оның бижановтың қолын қойып тоқта тоқта енді тонамағанда несі қалды бар ақша. тонады иә тонады деймін мен тонады деймін сен бар ғой статьясын қой тонады мойындағаны ол мүлік жоқ алға қайтесің деп тұр қайда барсаң онда бар деп тұр тәте сіз иә, иә, иә. айттыңыз сот орындаушы келді да осы жерде мен мүлкі жоқ иә асылбаеваның дүниесін тонадым енді не істейсіңдер деп тонамағанда сені не істеу керек қазір ананы өртеді балтабайды тонады енді не істеу керек сені өлтіру керек па кеше сүйретті сені мына жерде ит сияқты енді не керек саған мен енді не керек бәрі тұр менде бәрі тұр менде бәрі тұр менде бәрі тұр бәрі тұр менде жалған емес е мен сен жалған сен тұрған бойларың жалған сендердің өлтірді рас кел деген кезде сол күні келтірмейді әлі мені осы жерден өлтірсін себебі сіздің күйеуіңізді ешкім өлтірген а өлтірген жоқ өлтірген жоқ соны жұмыс істеңдер сендер оның даже телефон детализацияда жоқ жасалған э, жоқ сен өртеніп өлсең сен өртеніп өлсең ше иә барлығы оны бар ғой иә тергейді тергейді оны сен өртеніп өлсең тергейді сізді сіз айтып жатсыз генеральный прокуратура сізді приемға жазды дұрыс па жеке қабылдауға жеке қабылдауға иә сол кезде олар сіз иә, сіздің айтуыңыз бойынша сізді біз астанаға жібердік мына жерде күйеуіңізді өлтірдік дұрыс па жоқ мені сен жіберген жоқсың мен жоқ өздері шақырды күйеуімді шақыртты жиырма тоғыз күн мен билет алдым ол билет алдым деп көрсетті сол кезде таңғы сағат жеті өртеп жүрді ешкім өртеген жоқ сізді сол кезде өртенгеннің барлығының фактілері оның қалай болғаны бәрі дайын барған сол күні кешке жақын бұл кісі хабарласты айдын інім ертең ана ағын шығайын деп жатыр билет алып қойыпты пойызға ертең кешкі сағат беске дедіңіз ба қаншаға дедіңіз иә билет алып қойып ертең ағын шығады деді біз жақсы болған екен онда бірге барып бірге бітіріңіздер жұмыстарыңызды дедім неге өйткені ол кісінің атында кинотеатр сол кісінің атында болған сонда мен госакты әкелдім госакты сол кісі болған госактыны алып кел деп бұл кісі айтады ал енді кинотеатрын бұл кісілердің наглый образын тартып алып отыр госакты қолында живой госактының үстінен госакт жасап алып отырған адамдар бар да ол енді тергеудің несіне қатысы істің мән жайын білмейсіз ғой жоқ жоқ мына сізге жалған ақпарат айтып жалған ақпарат осы кісілер өздері кинотеатрды залогқа қойып қолымда тұр ақша алған жоқпын отыз екі миллион туралы даже мына жерде аянның 14 жыл тексеріп де бар бұлар өтіріктен апарып театр экспертизаны айтсай экспертиза менің қолымда тұр бір жарым миллионға шешім шығарып алғанмын бірақ бұлар мені 29 миллионға 32 миллион алды деп мен сонда алмаған ақшаны мен алмадым деп қолымнан қайтадан 2007 жылы тоғыз жарым миллионды қойып бір жарым миллион шығарып алдым экспертиза шығарып сарапшы экспертиза сараптама жасап мен сөйтіп айналып жатқанда менің келінімді қағып өлтірді менің келінім әдейілеп қағып өлтірді сол кезде сөйтіп бір жастағы баламен бір екі жарым жастағы баламен мен баламның үйінде қалып шыға алмай сөйтіп жатқанда апелляцияны сот болады кассациялық сот болады екеуінен отказ береді себебі менің қолымда гос экспертиз бар содан барады бұлар тағы да мені пайдаланып жоқтығын пәле бір соткада қатысқан жоқпын барады шындалиевті айтса иә ана өртеніп өлгір шындалиевті экспертиз <laughs> ана мен шындалиев өртеніп өлсін десем ана жаққа қарап анаған қарап қояды жиырма тоғыз миллионға ол смотрящий ғой мыналардың бәрі соған бағынады анау қайрат мәми чындалиев дегендер бұлар ештеңке істей алмайды әділет менің қолымда босақты тұр себебі бір жарым миллионға үйімді ал дедім сот шешімдері бар ғой енді сот шешімі мені қарамаса сот шешімі мені шақырмаса сот мені тыңдамаса мен сонда не істеймін керек ай сот шешімі даже е сайқал соттарыңды жиыстырып қойыңдар иә сендер ғой сендер ғой сол чындалиев сол тартып алу керек па екі жүз миллион қырық жерменен өмір бойы жинаған құндылықтарымды шашып талыпты талапкерді бұрақпа бір жарым миллион емес он миллион тұратын мен үйімді бердім ал дедім тоғыз жыл бос тұрды оны алмайды менің үйім тұр соның ішінде менің ағамның үйі тұр соны алмай менің кинотеатрымның қолында госакты тұр деп көрсеттім бұлар госактыны бар болса екі мың тоғызыншы жылы тағы сатып келді тынысбаев жоқ дегенге одан кейін жоға кетіледі қолынан босатылады үйімді алмай бір жарым миллионға менің екі жүз миллион тұратын үйімді бір тиын бермей бүкіл дүниемді құндылықтарымды өнер орталығының ортасына түсіріп шашым бақтым жерде мені тос келем әлі жоғары сотым бар ә, екі күн шыдашы он күн берші жоғары сотқа шығып кетіп хат жазып кетсем сол екі күнде 24 сағатта мен керекті құндылықтарымды алып кетет едім ғой мен өмір бойы жүз елу жылдық құны бар құндылықтар сақтап келе жатқан ата бабаның мұрасын мирасын ұрпаққа сабақтастырып алып келе жатқан мен отыз жыл мусордан мусордан мен мусор жасаған жоқпын мен қазақстан бойынша көрме ұйымдастырып жүріп аяғында менің көрге тықты білсеңгенде жағдайыңыз қалай тоқтаймын мен сатын тұрағым қалды ма мен де енді сот шешімдері бар сот шешім мә сот шешімдері бар сот сот орындаушы мойындап тұр ғой иә жоқ Мүлкі. ба ей залогқа үйменен басқаны қойған оны алмай тартып алып тұр соттың шешімін қайтадан бір жарым миллионға шығарып алып екі үйді қойдым ба миллион бір жарым миллионға шешім шығарып алдым ба экспорт жасап сонда соған қарамай ана ана олигарх шындалиев өлсін қайткен күнде де ана жер базардың орны май шелпек мынандай қайықшы қолөнершіге бермеуіміз керек бұны тартып алуымыз керек бұлар өте жуас көн, тек қана жерге қарап өнермен отырғанда өлтіріп кетемін деп өлтіріп кетті міне тонап кетті ал сот шындалиев қалай белден ұрды сол да шындалиевқа кірдім менің өмірім тағдырым тасталып еді ғой шындалиев отырмайды ол жерде отырмайды отырмайды отырмайды ақырайма маған маған өйтіп қарама шындалиевқа да өзім кірдім бардым мен шындалиев десе жаны қалмайды қара бұларды мына прокурорлар дірілдейді Чиндалиев дегенді айтса ол қайрат мәмидің ана отырғызып қойған бұлар бар ғой банда оңбаған өңкей ұйымдасқан жаңағы ұйыққан бір бірінен қорқат. қара мынаның зәресі қалмай тұр чиндалиев десе секіреді мынаны қара прокурорларының түрін қара жұмыстары жоқ бәрі шығып тұр концерт көргендей мен алып келдім қаншаманы алып келдім қорқады ол шығып өтуге осы біреу жүреді да қояды былай жұмысы жоқ бұның смотрящий ма не бәлекенін бәрі қашып берінеді бермей аяғына келсе олардың өздерінің алып сатып дәлелденді мына прокурорлардың түрі көшеде жүр анау ғимарат бұланың жеке меншіктері меніңше міне тұрыстарын қара мынаған мына телефонға түсірткізіп қойыпты міне мынай жағдай болмайды дауысың қарлығып қалды ғой иә сөз бер қайтарып берсін тауып берсін тауып берсін қазір болмаса қылмыстық істі қозғайсыңдар қозғамай қара бұны бір жарым миллионға төлеймін дедім маған қайтадағы қолына көрсетті қайдан қолына көрсетті ана дүние мүлкімді құндылықтарымды қайтып орнына қой тоғыз сот топалаң ашып бәрі өліп қалсын біреу өліп керек менің дүниемді қайтарсын құндылықтарымды қайтарсын менің жолымда отырып тұр сот орындаушы қылмыс жасады сот орындаушы мен үйімді лақтырып тастау керек еді әкеліп тастау керек еді менің өзімнің дүнием емес деп мені лақтырмас едім неге ол алып барып айдадағы бір жақта ей жоқ жоқ ол тапсын тапсын тапсын мүлікті маған қазір даже кеше алдыңғы екі апта болды жаңағы сіздің негіз мына бөліктеріңіздің списогі бар ма бар сіз істейсіздер көрсетіңіз мен халыққа көрсетейін қанша зат өлді жазылған қанша заттарыңыз кеткені қанша камаз еді в общем он үш камаз сіңлімді көрсетіп қойдым да он үш камаз кіріп шыққан оның қай камаз қағып еткенін білмеймін олар жеті сегіз камазға кіріп деп айтады сөйтіп азайып айтып алты камаз деп қазір алты камаз алты зат та жоқ ішінде әшейін мүмкін мусорды теіп қойғандағы мусор міне сіз мусор деп мусор болса сол мусор деген ақтын алып

жоқ мынаны қараңыз мыналардан аттестациядан өткізесіз ба шығарып тастайсыз ба мына прокурорды міне мынау разработчик мынау автор мен заңгер ретінде ертіп барып мына адамды қаңғыртып жіберген тоғыз жарым ай бұл жүр бұл жүр ұстама ұстама ұстама ұста заңгермін мен отыз жыл отыз жыл бәріңді білем ол кезде сендердің әлі жоқсыңдар кішкентайсыңдар міне мынау анасымен әжесімен жасты адам аяғы ауру мына кісі осы жерде кездесіп маған айтады мынаны қарашы қызым мен сотта жүрмін тоғыз жарым ей э, не болды кіріп ей мынаны э, иә қарастырғанда есігін ашып көмір жоқ ана тесігін апарып көрсетті мына тесіктен кіріп шығып жүрмін деп тұр ол ә сонда не болды сендерге міне бас жоспар действующий жоқ жол міне тұр ғой қалай сауат сауат қайда мынаның сауаты қайда енді дейді тағы мынаны мына кісіні мына жауапты түсінбей жатырмын дейді түсінбесең бар қайтадан оқып кел өзіміз түсіндіріп береміз есігін ашып беріңіз өзінің арызы бар дұрыс енді арызы болса мынау не түсініп ой мен заңгер ретінде мынаны алдым стати сіз кімсіз мен кіммін жоқ мен азаматпын жоқ сіздің қатысыңыз жоқ қой мен енді бұл кісіге өзіміз түсіндіріп отырмыз мен түсіндіргенің соншалықты түсіргендері түсіндіргендерің соншалықты тоғыз жарым ай бұл кісі бұл кісіні алдап бауыржан рұқсат етті барып әкеліп ну ясно енді мынау түсінбей тұрмын мен тағы да сұраймын дейді нені сұрайды бұл <laughs> басқа жол дейді ненің жолы адресі тұр ғой аречная бір деген мына жол былай болған мына арычная бұрын ол арычная бұл көше мына көршіден рұқсат сұрап мына көршінің жолымен шыққан маған ол алдыда жауып тастады негізі міне менің жолым былай келген арычная бір адресі үзіп тастағанда туалет болып переулок жаңағы партизан енді мынаның есігін ашып берсін маған жоқ түсінбеймін мынаны дейді қайтадан мен тағы сұраймын дейді енді дұрыс па сол түсінбесе оқып келсін барып қайтадан неге түсінбейді ол мынаны сіз түсініңіз анау тесіктен кіріп қаппенен көмір неғып жүр мына адам анау э, елу төртінші жылғы иә ай мынау қиын мәселе емес қой иә енді не керек чиндалиев десе секірме қорықпа одан түсіндің ба иә түрің өзгермесін чиндалиев чиндалиев түрмеде шірейді мен саған оны келіп айтып кетем. мен айттым деп неге десе мына мына адамның қолында иә экспертизаның несімен қорытындысымен чындалиев осыны тас талқан қылып өзі біз болдық онда чындалиевта болып тұрып мен айттым айтып ә, бөртеніп өл деп оған да айтып кеткенмін қашан болдыңыз біз қай айда болдық мынада тікелей эфирде бар бәрі бар сонда ол оңбаған ана қайрат мәмидің шәкірті қайрат мәмидің мен әлде де болса бар ғой иә ана қалынан атып шалқасынан түсіремін мен оның әлі соның істеп отқаны бар алғанда ше иә жоғарғы сотқа барып бар ғой иә бәрі мына мына кісінің пайдасында тұрған асылбаевтардың нені шешімді бар ғой иә белден ұра салған сонда чындалиев ұялмай айтады соттар мына соттар солай шешті ғой е көрсетемін көреді ол әлі көрімін көреді құдайдан көреді ол өтірік үшін мынаның осы балтабайдың осындай болмас еді заңды шешім қабылдап отырса енді келіп генерал енді келіп орынбасар көреміз кім орынбасар болады мынау не сұмдық, енді сот орындаушы жоқ сот орындаушы мойындап тұр ғой ол жоқ деп тұр ғой ол мен тонадым деп тұр ғой сол ісіменен ол жоқ деп тұр ол жоқ қылмыстық іс қозғалсын де жоқ э, тоқта мына қараңыз иә мүлкі қайда сот орындаушыдан сол сұрақты сұрап ол айтты жоқ деді болды жоқ болды а сонда не болу керек жауап бермеу керек па ол қылмыс емес пе сонда э, сот орындаушы қай жылы қашан қандай іс әрекеттер жасаған иә тексереміз не қандай мүлік алған мен ол сот орындаушыға жауап бере алмаймын э, тоқтаңыз актіні қолын қойып ана ненің ішінде жатыр асылбаева қойды ғой асылбаева емес бижанов қойып тұр сот орындаушы өзіне өзі үкім шығарып қойған ол енді қолыңды қойдың әй өзіне өзі затты қанша зат алып кеткенін қол қойған өзі ана мүліктің бәрін тізіп жазып көресің ба көресің ба соны иә. кеше ана көпбаев деген сол көрсетіп өзі қарап өзі шошып отыр мынаның бәрін алып кетіпті деп алып кетті ма Ал тауып алып келсін бер қойсын қоймай ма ол қылмыс қылмыс үйіңнен затты алып кетсе тонап тонап бұл тонау деп аталады ол алып кетті иә енді жоқ қой жоқ қой мүлік қайда мүлік қайда ертең бұдан да көп адам келеді департамент бәрін аралап келді мына прокурорлар шешеді деді енді қылмыстық алдын ала тергеу жүріп жатыр ал енді көп байып отырып мына жерде қылмыс жоқ ол өткен аптада жаны мұрнының ұшында тұрды ол кезде ол дұрыс айтып отырды айтты мынау деді кража ғой мынау барып тұрған деп е, ертең бұдан да көп адам болады айтты архитектор зам мектеп директорын аудан оқу бөлімінің бастығын замын әкеліп директорды шақырып анау осы неделеге дейін есікті ашып беріңдер деді ақша алды деп алмаған ақшасына

Yok ne oldu? Şunu жоқ şunu bak. Yok başka cezayı Körleşmek oldu. Bunu zehirli östüm üstüne aldı. Olsun prokuratura beni olsun. Менің осы қалашылар кинотеатрымның ішкі дүниесіндегі жайнап жаңадан көзім ашып келе жатқанда көргеніңіз ғой қарамінекей қандай еңбек қараңдаршы мынаны осының бәрін тонап кеткен ғой тонап кетіп осының бәрін иә қанда бірін қалдырмай бағымызға жоқ халқымның тарихы келешегі болашағы артымда мирас бұра қалсын мен халқымның артындағы мирас пен мұрасына мұра боламын дегенде осындай мұға болып қалғаным қалай қоямын өз жылы мемлекет қаңғырып

мектептің эскизін алып келсін содан кейін эскиздің негізгі несін қараңыз одан кейін өлшеп жердің көлемін шығару керек деңіз иә содан кейін деңіз соның бәрін істе иә. соның бәрін істейсің деңіз түсіндіңіз ба қазір арыз жазғызып алып бір ай жүрмесін шайқатылып иә арыз жаз дейді ғой жоқ арыз жаз дегенде сен ананың бәрін шақыр де иә. одан кейін жазамын де иә, түсіндіңіз ба иә арыз жазуға сендер асықпа сендер істесеңдерші десе өз істеріңді мен алып келе бұл қазір мені кіргізбеймін деп тұр ғой бәрібір кездесіп не айтты не қойды мектептің эскизін әкелу керек иә одан кейін жердің қосақтыны міне көрсеттім иә екеуін алып келеді ғой мына телефонға түсіріп алыңыз эскизін түсіріп алыңызшы одан кейін келгеннен кейін мен көремін мақұл ма маған алып келіңіз түсіріп алып келіңіз түсір деңіз маған керек үйдегілерге көрсетемін деңіз иә балаларыма көрсетемін деңіз қай баланың қайда кеткенін білмеймін қай дүниеде деймін бұлар э, жеке сот орындаушыны қорғаштап мына прокурорлар қылмыс емес дейді қылмыс емес бұл дейді солай тонап кете берсін дейді мүлкі қолымды бе таппайды ол деп тұр таппайды болды деп тұр мынау не сұмдық мынау енді мына енді сіз бар бар мүлікті тапсыншы болды ауданның прокуроры ауданның қадағаласын деп сіз өтініш беріп отырсыз ғой талап етіп отырсыз сіздер барыңыз қылмыстық іс алдын ала тергеу жүріп жатыр не ол бітпейтін тергеу ол төрт жыл болды қазір жинап беремін ал енді енді мына кісі енді талабын сіздерге айтып жатыр сіздер осы талабымды орындап бере аласыздар ма бере алмайсыздар ма жоқ заң аясында сот орындаушы жоқ деп тұр ғой енді енді ал енді ол сот орындаушы жаңағы жоқ деп тұр жоқ жоқ кейін сіздерге образ етіп отыр ғой қазір анау жеке сот орындаушы ошо мына мүліктің бәрін тізіп жазып астына қол қойып алып кеткен болды қазір жоқ деп отыр жоқ деп отыр қазір ол ә, жоқ деп отыр ештеңке жоқ ненің склады марқұм күйеуім менде жеті компьютер бар мынау менің ермита жасайтын бөлмем күйеуім документім бар сонда бір документ үлгісін алғанда сіздер бар сол жерде жоқ қой қонап кетіп тұр деп жатқанымыз сол ғой біз төбелес болдық қой неше төбелес болып өліп қала салдық ғой өліп қалғанша қашыңдар өліп қалмайық аман болайық дедім ғой мен егер төбелеске бүкіл балаларды ертіп келер едім төбелес шығып берсе біз он адам төбелесер едік қанша адам бізді қорғайтын еді отыз адам келіп үйде отырған кезде қолөнершіден ана сұлтандаушы келгенде бүйтіп айтты ана айтты ғой ана сұлтандаушы әкеші байлап қояйық дегенде сұлтандаушыға айттым ойбай байлап қой бірдеңе ұшырап қоймай қаш дедім сонда мен оны өліп қалмасын байлап қоймасын деп мен оны аяп жүрсем мені кім аяды отыз өнершігерді өлген жоқ анар нарболат анау қоңыр деген мен қаншама өнердің ішінде жүріп олар мені қолдағанда айтты ғой ақымақ екенсің дейді ақымақ екенсің деді деген денсаулығыңызды сақтаңыз сіз енді мына прокурор айттыңыз айтуыңызды енді енді сіз айтып жатсыз прокурор мырза мына сот орындаушысыменен мына тергеуменен бірге барып менің мүлкімді <coughs> тауып беруіне ей э, жоқ деп айтып кетті ғой ол жоқ деп акті жасасын болды нені айта берсін мына кісі айтпаған шығар мына кісі айтпаған шығар ол жоқ деп бұл бірінші естіп тұр иә. ол ана иә. көпбаев дегені оның мың рет естісе де ол қылмыс емес деп отыр жоқ енді ол енді сабырмен айтыңызшы қазір біз сот орындау тұра тұрыңыз статья сіз айттыңыз ғой біз айтайық сот орындаушыны шақырамыз сіздің азаматтық саясында жаңағы атқарушы өндірісі бар ғой жаңағы сіздің жаңағы қол қолөнері болған сіздің заттарыңызды мүлкіңізді алып кетті деп жатсыз дұрыс па біз енді істің анық мән жайын біліп алдық жоқ деп отыр ол болды сіздің көзіңізше алды ма қай жаққа апарды кімге тапсырды сіздердің тараптарыңыздан адам болды ма қашан болды қай уақытта қазір сіз келіп жоқ зат қайда деп сұрамайсыз ба тұра тұрыңызшы сіз келіп мына жерде кішкене баппен сабырмен сөйлемейсіз жоқ зат қайда келе мүлік қайда дауыстың бәрі ақ ит кіріп көк ит шығып жатыр олай деп айтпаңыз қарғаймыз біз неге десе адам өліп отыр біз айтып жатырмық бұл кісінің мүлік қайда жайын білеміз мүлік қайда күйеуі бойынша жағдайды да білеміз мүлік қайда ең бірінші анау не пожар болғанда сол кезде че мүлік қайда деген сұрақ қоймаймыз деп тұр ма сонда жырлап тағы қанша жыл жүресіңдер мүлік қайда мүлік қайда сот орындаушыларына қоямыз деп айтып отыр ғой енді иә. мүлік жоқ сіз бұл істің басынан аяғына дейін сіз білмейсіз ғой жоқ ең басынан деймін да сіз өзіңіз ғана жарайды қазір біз шара қабылдаймыз егер де сот орындаушының мүлік жоқ қандай да бір заңсыз әрекеттер болса біз шара қолданамыз болды мен сіздерге айтарым жақсы уәде емес аға ол заң аясында заң аясында мен болайын жоқ мен орынбасарларым немесе осы аудандық прокуратура қызметкерлері болсын заң аясында біз қарап затты жоқ затты табасыңдар ма иә зат зат табыла ма иә мүлік табыла ма ол бос сөздерінің керегі жоқ бұлардың мүлік қайда сот орындаушының іс әрекетіне ешқандай ответственность деп тұрсыз ғой ешқандай мен жауапкершілік алмаймын оның іс әрекеттеріне мен не жоқ ол қылмыс жасап отыр ғой мүлік қайда мен өз басыма алмаймын жауапкершілік енді кім алады егер де оның мүлік қайда иә мүлікті қайда деген сұрақ қойсаңдаршы шара оның өзінің басшылары бар дұрыс па ненің басшысын айтып тұр мынау қайтарып бер оған барып айтып берген аға жоқ жоқ заң аясында иә мүлікті қалай алып кетті солай тапсын ол қайда кетеді ол жоқ енді дұрыс қой аға мен сізге айтып жатырмын ғой егер жаңағы тәтеміздің мүлкі бар иә. болса иә. онда қайтарып береді жоқ ол қанша берді ол жоқ былай енді білейік деймін мен анда ол былай жоқ қазір ғана келіп тұр жоқ ол былай ол былай ол жоқ сол кезде жоқ болғаны мен төрт сіз жаңағы апарған складына кірдіңіз ба көміп тастаған жеріне апарайық па сізді ана скульптураларды жоқ жоқ мусорлар үйіп қойған салақтатып салақтатып салақтатып соған ғой сіздерге келіп отырған себебі сол ғана болып отыр бұл кісінің енді анау жерге көмгенін ашқан да жоқ қой бар ғой біздің телефонымыз бәрі бар өзіміз хабарласамыз сіз өзіңізді таныстырып кетсеңіз міне еңбекші ауданының прокуроры тәтемен ылғи біз бас прокурорсыз жоқ аудан прокурор бас емес қате біледі <laughs> жарайды құрметті ағайындар иә, әкімшілікте де бірге болдық облыста да ауданда да болдық дұрыс қанша келдіңіз қанша талаптарыңыз болды қылмыстық тәте келесі өмірге дейін сау саламатта болып тұрыңыздар серт етіп бер дедіңіз серт етіп сау саламат қабылдауға келдіңіз келді ана жаққа шық дедіңіз шықты енді бұндай не жала жабуға болмайды ғой кешегінде не жала иә ей мүлкі қайда бұл? не жала деп тұр бұл мүлік бойынша тәте айттым ғой сізге сот орындаушы ол айтып тұр мүлік жоқ деп тұр ал прокурор не істеу керек сол кезде сол қадағаласа мен талабым прокурор қадағалау керек тағы бар жоқты бізге тексертетін жақсы түсіндім қашан қол болды аға ол бізді қадағалау ертең иә ертеңге сіздер тыңдадыңыздар иә енді мынау енді өздеріңіз енді кішкене адами жағынан да мынау заң жағынан да бұл кісіге көмек көрсетіңіздер жоқ мүлік қайда иә өйткені мынау енді мен қоғам белсенді соған бәленбай мың адам енді подписчиктерім бар бәрі қазір көрді одан кейін бізде менде международный правозащиттар бар біз европарламентпен хабарласып отырмыз мынау бізде мүлікті таппаса санкция қойсын онда бәріне мүлкін таппаса прокурордан бастап заңдылығын қадағаламайсың ба санкция кіргізіңдер спискіге енді былай кіргізіңдер жаңа ғана біз айтқан болатынбыз енді одиночный пикетке әкімге бар да мына жерге іліп қой деп мүлкіңді ізде неғыласың бұлармен оны істейміз былай мүлік жоқ иә. мүлік жоқ неге заңсыз ол неге заңсыз не заңсыз ол мен оны баяғыдан айтып жүрмін мен ол концертті осы жерге бір рет қойып жүрмін қоятын жерге талай қойып кеткенмін оның бәрін білемін мені ешкім шектей алмайды оны мамыржан ғана айтқан талай рет мен аяқ қарасаған айтып отырдым мен алдымен ақшасын алып бірақ шығамын мүлкің жоқ сенің иә, сол үшін сені жоқ мүлкің қайда сенің е керек мүлік ертең енді өзің жаңағы біз кетейік деп тұрғанбыз кететін себебіміз негізінде қазір аудан әкіматына барып ана аудан ішкі бөліміне мына кісі ескертіп тастау керек еді жалғыз бекетке тастайды иә сөйтіп жаңағы акиматтың алдында сөйерді мүлкі табылғанша тастайды бекетке тұратын еді бұл кісінің тастайды талабы қандай болатын еді мүлкін тап ауданның прокуроры жұмысқа келсін деген талап бұл кісінікі бұл кісінікі біз солай дегенбіз енді өйткені екі сағат тұрдық мына жерде ше екі сағат тұрдық еуін күйін жалғыздық бекеттен кейін мен жаңағы жерде бүткіл осы алматы облысының белсенділерін осы жерге жинаймын деген талап етіп осы жаңағы нені енді өзің шықтың енді бізге иә мына түсіндірдің иә бізді тыңдадың иә енді сіздерден көмек мына кісіге көмек көрсетсе ей ол көмек емес қой ол жұмысы ғой жаңағы сот орындаушының істеген іс әрекеті белшесінен батып тұрып сол телефонмен мен аламын деген телевидениемен мені қалай шырылдатып шырғап мен айқайлатып қаламын деген соған қашып келмей қойды неге келмейді олар ұрланып кетті сол кезде ұрлады жүр ғой келіп жүр ғой мына жерге ол айтып тұр жоқ деп тұр мүлкі ей сен өткізген несі ей мүлкің қайда сенің қайда мүлкің е жоқ болса болды сен не тауып берсін болды мендегі мүлкімді тауып берсін жоқ енді талап етеді оны күнде мүлкі жоқ иә қара иә анау иә ішкі анау жеке сот орындаушыны шақырып прокурор ретінде иә мүлік қайда деген бірақ сұрақ қоюға болады басқа сенің бүйтіп айналдырғаның керегі жоқ бірақ сұрақ қой жоқ дейді ғой ол иә қылмыстық істі қозға болды сол жоқ деген көп басты қатырмаңдар жоқ дегенді жаздырып ал актировать ет болды неғып оны қорғап тұрсыңдар сендер жоқ ана көпбаевын бәрі қорғады отырып алып кеше сүйреді бұны жоқ шығарды ана мына жерден сүйреп шығарды мені алдады тоқта азамат мені алдады немен жаңағы есенғалиев аян менен жаңағы тапсырма берді оған мен мен қатырамын деп мен отырғызып қойды отырмын отырмын аяғына келгенде кіргізіп әңгімені басқалай бұрып жіберді қалай мен кетпеймін дедім сен бағана қалай айттың қазір қалай айтып отырсың мен еще дөңгелегім шықсын дедім рас айттым анау прокуратурада кел деп жатқанда менің күйеуімді өлтірген мен осы жерде не өліп кетемін не өлтіріп кетемін себебі мен біреуінің басына мен менің атым әлемде қалсын көшеде қаңғып қалған бітті дедім мен кетпеймін дедім мына сүйреп шықты мына мен при чем здесь мен е сіздер ғой енді ей менің не жұмысым бар сен ана прокурорлар сүйреді сені жоқ сүйреп шыққан міне сіз де кет кет дедіңіз прокурорлар сүйреп шықты енді енді менің жаныңыз ашыды ғой жоқ сен бұлар сені қалай қалдырып кетеді соның ішінде бұлар өлтіре салады сені жоқ тәте сені сүйреп шығардыңыз ғой жоқ мен сүйреп шығарған жоқпын жынды ма бұлар ей сенің прокурорларың сүйреп азамат мен қоймаймын мен тірілдім өлген жоқпын мен сен сендер бар ғой иә сендерге мен қалдырып кетпеймін оны сендер ішінде сендер қаншерсіңдер сендер өлтіре саласыңдар оны түсің ба мен солай саған Қаншерлік істеп тұрсыңдар қазір сен е жалған емес бұның байы өртенгенде сендер даже детализация телефон істемей тұрсың сен әлі істеген жоқсың сен сені кім деп айту керек сонда кім деп айту керек сені келгенде оны да тексерген жоқ еще терезеден біреу секіріп кетті деп айтқан сонда тексерген жоқ даже маған кімді көмгенін де білмейді бұл және жатқан жері жатқан жерін таппай бір жарым сағат іздеп көшеде көшеде іздеп кеттік әй адам деген иә әлі әлі тергемейді да тексермейді да сен өртеніп өлсең бар ғой егер тергемесе тексермесе сонда қалай қарайсың басында гематома бар екен айтсаңыз түсінді болды бітіреді бұны мен, не деп сөйлесесіңдер осылай а уәдесін аласыңдар ма болды бір сұрақ ана изе изе мына балаға айттық мынаны қарашы мен ұмытып қаламын кәрі ей ұмытпайсың мектептің изакетін ұмытамын десең қуанады бұлар бәрін әкесін айт мен саған бәрін білесің сен түсіріп ал бәрін иә түсіретін ештеме жоқ бұл кісі ештеме қалдырған жоқ жоқ нені қалдырмады деп тұр хабарласпайды тоғыз жарым ай жүрсің ба енді бір тоғыз жыл жүресің айтып еді жақсы е қолың тартарман қолын жоқ тигізбе соңғы үмітім осы жер болып осы жаққа алғызған болды тәте енді осы жерде иә иә қаңғытпаңдар мен даже болмайтын болса тәте қойыңызшы онда не ақ қоясың сен сонда азамат жоқ ана нені неге бұлар директор шақырып ана жолды әкесінің жолы ма ол проезд ол ал енді сервитут общего пользования орысшалап айтайын ба енді адресі тұр арычная бір деген сонда сол жерді мектеп қоршап алайық госакт жасап алған ондай болмайды госактысын ауыстырсын генплан действующий мәслихат бекіткен енді не керек а а мынауың айтады мен түсінген жоқпын әлі тағы да түсіндіріп тағы жазып е көп басты ананы міне прокурор түсінсе түсіндір анаған жақсы тәте мен азамат саған сенбеймін ең ой қалай сенесің сен келіп отырмын мүлік жоқ осыдан осыдан осы жерден ештеңе шықпайды екен мен тағы да тепкілеп шабамын астанаға әй ей қоя ғой мүлкің қайда сен мүлік мүлік қайда басқа сотта шатақтар болмасын сотта сотты өзіміз айналысып аналар не істеп жүр сотты өзіміз айналысып жатырмыз сотқа барып өлтіре бұл сұрағы бар екен а өзі ойбой сенің арқаңда сұрақтарын шешейін деп жатыр ма не істеп жатыр өздері масқара